na guys nakuha na natin guys oh. yun huh? nahulog saan yun yun yung dugtong ng anong pusurad saan na napunta ayun ayun guys oh kita nyo guys ayun yun siya oh ayun yung dulo putik oh. na yan kaya pala hindi may pasok-pasok yun know? kaya pala hindi siya may pasok so ngayon guys natanggal na natin ay naku Diyos ko kala ko pa naman ayun o natanggal guys oh oh laki today's video guys is ano natin bali natanggal ko na yung ano di tanggal ko na yung ano guys yung post rod ng ano ng SA Yamaha natin <clears throat> so time check tayo is alauna na guys so kinakapakapak ko pa rin yung ano kasi hindi ko to hindi ko siya may pasok hindi ko siya may pasok ng maayos eh eto kasi bumili na ako nito guys tapos yung post rod nya kasi ito yung sikat sakit ng ano motor ko so ngayon guys is siya, hindi siya mai-fix kahit na ipasok ko na yung push rod eh hindi pa rin siya maano hindi niya makagat so pa possible na merong merong na putol may na hulog sa loob kaya hindi siya hindi siya may pasok hanggang dyan lang siya ano, dapat ano yan nakasagad pero check natin guys kasi tignan nyo guys yung ano yung pusrad na yung pusrad na natanggal ko is ano na eto na siya wala na yung ano niya wala yung dulo niya eto siya guys ito wala yung dulo so itry kong ano itry kong i-magnet kung kayang magnetin kasi sa malamang guys is natanggal yung bu buto buto niya kasi merong ano dito eh meron siyang yun, meron pang ay, space na ganyan so check natin let's go dito yun sa loob eh nagpalit na ako ng ano eh, ng post rod eh. Ngayon, hindi siya makapa, hindi naman may pasok ko ano. <laughs> Kasi natanggal ko yung post rod. Ganito siya, ganito na siya. And, wala yung dulo. So, possible na nandito yun sa loob. nakuha natin yun guys pag na magnet natin may papasok ng maayos to so ito magnet to uh, improvise ko lang na magnet ayan meron siyang mga nakukuha na ano meron siyang nakukuha ang mga ano guys ang mga parang ano mga bubog bubog sa loob niya Yun yung dugtong ng ano, pusrad. Saan na napunta? Ayun. Ayun guys, oh. Kita nyo guys. Yes, oh. Ayun, dulo. Putik na yan. Kaya pala hindi may pasok-pasok. Ayun, oh. Kaya pala hindi siya may pasok. So ngayon guys, natanggal na natin. Ay nako, Diyos ko. Kala ko pa naman, ano, ayun o, oh, natanggal guys o. Oh. oh. Laki. Yun yung dugtong nito guys. Yan. Dugtong yan o. Oh. Ganyan yan eh. Ganyan siya. so magiging ayos na to guys let's go ayan guys kinabit na natin guys ayan o oh, sagad na siya oh diba uh, oh. ginabi na tayo guys ang importante maayos na siya gumagalaw na siya guys na siya. So, ibalik na natin.